open the hole. Ammoni ben me hom. Ammoni ben me Om Mani bim Om Mani bim Om bim bim Mani Padme Padme Hum. Om Mani Padme Hum. in me home. Emmeho. mani padme hum om mani padme hum om mani padme hum om mani padme hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme em mê hồn Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Padme Om. Mani Padme Om. Om Mani Padme pepperoni. Padme Om Mani Padme Om. remember. 嗡嘛尼呗咪。 bembe ho om mani bembe ho om mani bembe Moni Bim 뱀매호 엄마니 뱀매호 मणिबिम्बे हो 嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛呢叭。 mani padme om mani padme om om mani Om mani pem me om mani pem me om mani pem om mani pem me om mani pem me om mani pem om mani padme mani padme Omni bene ho